Все. Давай, все, наказание идет, отлично. Безобразник просто это было переступил просто... через штангу. Это недопустимо, это недопустимо. все. начинается смертельный грипп. Отпустил, они тебе еще пригодятся. Десять раз проползти под штангу. Серег, я бы тут просто сдох. А, ребят, Под ним же невозможно пролезть. Просто сейчас Саня получает наказание. Ему у него пока. Он переступил через гриф, и сейчас он 10 раз должен проползти под грифом. Это наказание отбил Сарыч. Саня, можешь так не делать. Давай, пошел второй раз. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй. Грешник! Грешник! Кстати, когда я лишь под задницей,